Ah, ajari Quran kepada orang ramai. Maknanya, hei Nabi, mung jalalah ajari Allah. Tak usah duk takut, tak usah duk uh, duka cita, tapi mung sapalah ajari baca, royak, hurai dan tunjuk perkara yang betul yang benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ۖ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Ayat 87 dan 88 Akhir surah Al-Qasas dan janganlah mereka yang ingkar dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia kepada agama Tuhanmu. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik. Alhamdulillah sebagai akhir hujung surah ni Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesan ni tak se wujudi ralik dengan ajaran Allah terutama sekali hubungnya dengan ayat-ayat al-Quran yang Allah Taala buat turun kepada Nabi ni suruh Nabi sapa. Lepas tu jangan menjadi orang-orang hodok menetai Nabi dapat halang ataupun sekat daripada Nabi sapa ajari Quran kepada orang ramai. Maknanya, hei Nabi, mung jalalah ajari Allah. Tak sah duk takut, tak sah duk uh, duka cita, tapi mengsapalah ajaran baca, royak, hurai dan tunjuk perkara yang betul, yang benar. Gitulah. Dan serulah manusia kepada agama Tuhanmu. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik. Pesan kepada Nabi di sini, zahirnya nampak serupa dengan royak kepada nabi tapi hak sebenarnya royak kepada umat royak kepada umat dia tiap-tiap orang jangan kau ruam jangan duduk sekali dengan orang-orang yang sokong orang musyrik ataupun orang musyrik itu sendiri bermaknanya jangan syirik lah orang dia duduk puapan dengan orang syirik bermaknanya orang tu nak pergi kepada syirik dah yang hidup main pasang bomo-bomo hatu duk menengok duk pergi percaya kau benda tu benda ni jalan belakang tu akhir sekali cuba hati dia orang dia pasang hidup jadi bomo hatu dulu pun jalan tu dia pun duduk kong dengan bomo-bomo hatu je kak dia duduk tengok dia duduk Terah-terah belajar. Akhir sekali sampai ke dia jadi rumah tu. Ya lah tu. Orang yang pasal pandang dan tengok nasib. Tengok orang tangi dan sebagainya. Mula-mula dia berasa nak belajar, berasa nak nak terah-terah lagi tu. Lama-lama puas. Sampai ke dia sendiri. Jadi syirik. Sampai ke tak semaya, tak mengaji agama, tak kena sunnah Nabi. Lepas tu kan, duk berasa katanya dia kenal. Tak ada orang berasa tanya dia salah. Berasa kena belakang. Kau kan tu eng. Walaupun dia salah hukum cirak-cirak katanya buat lagu ni. Dosa besar. Tapi dia berasa kena. Ni lah. Nota kaki. Meskipun perintah Allah Ta'ala dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi maksudnya yang ditujukan kepada umatnya supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang ke jurang ke, ke jurang syirik. Ya dah tu. Pesan-pesan kepada umat. Bukan pesan kepada nabi. Nabi mana nak syiriknya? Nabi soleh habuk tak ada syirik sehingga Allah Taala royak di dalam surah az-zumar la in asyrakta la yahbatanna amaluk, wa min al min al khasirin kalau mung hey muhammad mung syirik nescaya amalan hok mung duk buat tu rutuh habis hak ni kita perlu ingat perlu ingat dan beringat semua amalan syirik ni merutuhkan pahala hok orang-orang tu duk buat mari walaupun 50 tahun dia biasa duk buat amalan molek soleh soleh soleh berjuruh molek amalan dia hanya duk buat tapi syirik boleh merutuhkan amalan hak duk buat mari dah Pas tak ada kalau kalau tanya tak rugi ke oh rugi ada banding dengan hijau hari ya. Dok hijau sokoh semai, sokoh semai hari, hari, hari, hari, hari, hari. Lata-lata, buah cukaya, berau, utuh bi. Umuh na lelang kau ke. Ha, Tanah-tanah kena kau kok habi, lima puluh tahun hijau. Nak jadi kaya, buah lata-lata kaya malak ke habi, Tinggal tangan kosong. Dua butong dua butong tangan ni ada-ada. Tak boleh ambil sekarang habuk dalam rumah. Harta-harta tak boleh ambil apa sekarang. Tak rugi kan? Tu banding katanya. Hidup atas dunia pun kita berasa rugi habis cekak dah. tah lagi. Amalan syirik yang orang hidup buat. Hak ni kena ingat semua katanya. Dia merugikan orang tu sehingga tidak ada amalan walaupun sikit dah. Pahala-pahala rutuh habis. Apatah lagi. Syirik adalah jalan untuk nak pergi rutuhnya agama tubik orang tu daripada Islam benar-benar ni kita kena pakat ngaji belaka kena pakat tahu belaka amalan gapo perbuatan gapo yang merutuhkan Islam yang menjadikan orang tu murtad wal iazu billah ni kalau tak ngaji tak tahu Ulama-ulama dia letak tajuknya perkara yang membatalkan iman. Ha tu jalan dah tu. Perkara-perkara yang membatalkan iman bermaknanya membatalkan akidah. Termasuknya hak paling besar sekali yang Allah Taala tak apung dosa orang yang syirik. Kalau sekiranya benda tu dia tahu katanya dia duk buat tapi duk kacau lagi duk buat. Ha ni tak ada arah. Nah lagi wala takunanna minal musyrikin ah ha, habis dah wad'u ila rabbik sikit ni uno uno pada tu sikit ai ibadati rabbik wahdaka la syarika lah maknanya hendaklah kamu beribadahlah kepada Tuhanmu yang maha asa hanya satu saja patu mung jangan masuk di dalam golongan orang syirik sama sekali hei muhammad Hei umat Muhammad Siapakah hari kiamat Lepas kalau kita kira Banyak mana orang Islam kita Hak kira kong Puapan dengan benda syirik Banyak Tak ada kena royak atasnya sikit dah Banyak Banyaknya sebab apa? Sebab tak ngaji Sebab tak erti Ha tu. Lepas tu ang diri sendiri katanya tak ada masa nak mengaji. Tak ada masa nak pergi cari ilmu. Ha tu tak ada arah. ang tu ya pasal royak belaka, tak ada kego tu kego ni apa benda lain dek belaka. Dek belaka. Habis masa 45 je, habis go tu ko habis go ni. Habis masa sehari-sehari, seminggu-seminggu tu kok benda, hak tak ada faedah berlama tapi ngaji 20 minit je nero ha tu tak ada lah je nero ngaji 20 minit yang khabar-khabar sudah dah la ilaha illallah hak lain tak je nero terang tengok orang duduk kedai kopi mana siapa je nero siapa tik Giduk di kedai kopi jenero, orang lain duduk kecek burung, ha politik, ha tuhan ni jenero. Bahaya-bahaya besar ni bagi orang yang sekutu dia panggil. Sekutu-sekutu ni bahasa Sia dia panggil paki. Paki ni makna apa? Kosi. Kosi-kosi lah tu ni. Kita sikit, demo sikit. Itu ha, makna bahasa Melayu hak sebenarnya kongsi. Melayu kita panggil kosi-kosi. Tak apalah. Nak no, ayat katanya? Kita pahal katanya. Dia kosi maknanya mengatik, aku atik hun suan tu yang ada belakang tu tu amalan yang Allah Ta'ala larai benar-benar terutamanya ya, contoh cerak-cerak di zaman zaman jahiliyah dulu dan zaman remton Nabi duduk di Mekah belong pada Nabi jadi Rasul ni Nabi dah tengok hari-hari orang jahiliyah duduk tawah duduk gatu, duduk gani tapi dia percaya kepada Allah. Kalau tanya, siapa buat bumi, siapa buat langit, buat bintang, buat matahari, buat bulan, buat gitu, buat ni, Allah. Pakak jawab sebab Tuhan raya di dalam Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau sekiranya mung tanya mereka itu hai hey Muhammad, siapa buat langit-langit dan bumi? Nasya mereka itu jawab katanya Allah. Bermaknanya tauhid di segi muak ni orang zaman jahiliah dulu dia percaya katanya Allah tapi orang kafir zaman lah ni dia tak kenal dah orang kafir atas muka dunia sekarang ni kalau kita pergi tanya siapa wak langit siapa wak gitu dia kaya orang agama Sikh Pram Hindu dia katanya Pram Wisnu Ya ayat belaka dalam agama mereka hak dia percaya, dia percaya lagi. Dia tak kenal dah Allah Taala. Sebab tu orang syirik, musyrikin di zaman Mekah dulu dia kenal Allah. Tapi orang kafir zaman sekarang ni dia tak kenal dah Allah Taala. Orang Islam saja dia kenal Allah, tapi tu pun dok kenal pasal kelabu-kelabu kalau sekiranya dia dia puapan dengan benda syirik. Dia percaya Allah. Tapi tak cuci, tak bersih, tak jernih. Di segi akidah. Hanilah perlu kepada kita ngaji wujud dicerak katanya hak mana kafir, hak mana syirik, hak mana Islam. Itulah Allah raya katanya. Wa man yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi fisama Siapa yang berkufur dengan tagut Tauhud maknanya benda yang disembuh selain daripada Allah dia panggil tauhud belaka. Tak ada kira orang ke batu ke benda kuaka gotu gon semua dia panggil tauhud. Patu siapa yang berkufur dengan tauhud dan berimej kepada Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka orang itu adalah orang yang berpegang dengan tali yang sangat kukuh. Lam fisama laha. Tidak putus Lam lamfisal tidak putus sama sekali sebab ia duk pegang dengan benda benda hak kukuh hak kuat sat ni alhamdulillah Allah taala pun royak sekali lagi la ilaha illahu bukan la ilaha illallah dah la ilaha illahu sama juga dengan la ilaha illallah Tuhan kata kan? Tiada Tuhan melainkan dia. Maknanya, tiada Tuhan yang berhak diibadat, dipercayai, dia ah, dipegang kecuali Allah. Itulah tiap-tiap hari dah kita kena wiada ni. Dalam apa ni dalam masa 24 jam ni kena wiada satu kali kita sebut la ilaha illallah cuci bersih sungguh daripada hati kita otak kita lidah kita fikiran kita oh, jadi cerak la ilaha illallah satu kali tak apa lain pada semayalah lain pada kita sebut asyhadu alla ilaha illallah dalam semayal tujuh belah apa tujuh belah rakaat kita ada sebut apa ni kita ada sebut dalam semaya lima kali lima kali semaya tu Masya Allah berapa kali at dalam, dalam semaya kita banyak tu kita duk sebut apatah lagi luar pada semaya utama sekali belum pada kita nak tidur sebab tiap-tiap hari yutik parakit kita semua tu iaitu ya kita nak tidur nak tidur malam akhirah yutik hijau eh, air ke apa kalau dan banding mudah-mudah dak fai pah pah pah pah pah pah pah pah pah habis dah hak itulah kita kena sebut la ilaha illallah itu tanda katanya kita berakidah kita bertauhid itulah Allah Taala pesan kullu syai'in halikun illa wajhah tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Ya terjemuh ni kena molek. Eh? Illa wajhah. Kalau kita terjemuh bahasa pasal sutih-sutih, ke semua tu akan binasa kecuali muka Allah. Muka yang dikehendaki di sini iaitu zat Allah Taala. Sebab apa tu? Dalam tafsir ni tafsir Ibn Kathir ni saya dah baca ni fa'ubbira bil wajhi 'ani dzat diibaratkan muka tu artinya zat Allah taala maknanya semua akan binasa belaka binasa habis sama ada yang bernyawa apatah lagi yang tidak bernyawa hacup habis semua tiap-tiap perkara kecuali Allah yang tak binasa. Tu pun ada lagi dalam dalam apa? Dalam tafsir-tafsir, ayat katanya yang tak mati tu pun mengikut kehendak Allah iaitu nya malaikat Jibril. Malaikat malakul maut yang tak mati. Dan yang tidak binasanya iaitu nya syurga dan neraka. Hak ni hak tu hai tak binasa serta dengan arasy lah tak punuh. Lain pada tu punuh bih. Langit, bitai, matahari, apatah lagi manusia kecil supaya kita hacuh bih. Lepas tu, lepas pada tu lah mengikut Allah Ta'ala kehendak, nak we hidup semula, iaitunya manusia, manusia, malaikat, malaikat, semua malaikat, hak mana, mana, hak pasang, tak ada tamnen tinggi-tinggi lah. Mati habis. Kecuali Allah yang tak mati. Itulah ayat kullu shay'in halikun illa wajhah patu lahul hukmu wa ilaihi turja'un akhir sekali gapo hak kekuasaannya memutuskan segala hukum maknanya duduk di Allah lah hak mutlak nak hukum nak gapo duduk di dia lah bukan pandai-pandai duduk di siapa-siapa dok duduk di Allah. Siapa yang dia yang dia nak hukum neraka, nak hukum syurga, duduk di dia. Sebab tu kita kena minta minta doi trong dengan Allah Taala. Hak ni kita tahu belaka ni. Minta doi trong dengan Allah Taala. Ya Allah, aku minta syurga, aku mitak jauh daripada neraka. Ha gitu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihisap dan menerima balasan. Gapo tu? Ada seorang Nabi saw alaihi di dalam hadis. Nabi katanya asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatu labid. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Nabi ang perkataan seorang ahli syair Nabi katanya sebenar-benar kalimah yang disebut oleh ahli syair iaitu nya kalimah yang disebut oleh labid. Saya faham katanya labid ni orang di zaman jahiliah. Tapi berakidah akidah Islam dia. Gapo dia kata? Dakkah tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah adalah batil belakang Maknanya semua selain daripada Allah Ta'ala so ya. Lain pada tu akan punuh, akan rutuh, akan hacur, akan batil di sini artinya bukan arti tak kena. Batil artinya rusak hacur habis. Allah nak. Lepas tu kepada Allah lah semuanya akan dikembali. Hak paling besar sekali kita lah. Manusia ni lah akan kembali kepada Allah termasuknya jin termasuknya makhluk-makhluk lain. tu kita nilah bosel eh. Bosenya kita akan dihisap dan akan dibalah balas eh. Pas kita kena terima balas eh. Gapo kita duk buat semasa hidup kita. Allah nah. Mudah-mudahan dengan akhirnya suratul qasas bila kita dengar banyak dah cerita-cerita ha tuhan ni tuhan gayak di dalam surah ni maka akhir sekali sipo kita kena pelik kepada Allah wallahu alam patut insyaallah esok kita masuk di dalam muqaddimah suratul ankabut dan seterusnya wallahu alam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh